Ребятки, всем привет! С вами я, Надя. И сегодня у меня новое видео и новые элементы. Перед тем, как мы приступим к нашей разминке, хорошо подберите волосы, так как у нас будет очень много элементов. Так, на полу, как они у нас могут скатиться, и мы, будем, и мы можем либо рукой, либо ногой задеть, так как им мы будем стоя делать. Опять же, либо рукой, рукой, либо ногой задеть. И традиционно мы начинаем с бега. Теперь мы разомнем, разомнем шейные мышцы наклонами головы. Вправо, влево, вправо, влево. Также вперед-назад. Раз, два, три, четыре. А теперь круговые движения головой. В другую сторону. сейчас мы с вами разомнем ноги. Ну, чтобы это сделать, мы ставим одну ногу на носок, чтобы пятка смотрела в потолок. А эту ногу мы им делаем выпад. Итак, так пружиним. Сначала без рук. Ставим руки. И на локти. Теперь мы нашу ногу сгибаем от ногу выпрямляем и тянемся к ней. И потихонечку разъезжаемся в шпагат. Прожали на том месте, где вам больно. И то же самое мы сделаем на другую ногу. Ну так. Ну. Так, делаем на другую ногу. Опять же, выпад и те же самые элементы. И у нас новый элемент в разминке – планка. Это вам поможет держать ровную осанку, чтобы не было искривления. Трениру... Также мы тренируем грудную мышцу. И чтобы ее сделать, мы должны поставить локти на пол в кулачках. Ножки ставим на носочки. И у нас корпус должен быть прямо. И стоим так секунд 30. Сейчас у нас опять же новый элемент – это пресс. Мы его будем делать в 4 подхода. Первый пресс – это обычный пресс, как мы качаем пресс. Руки за голову, голова Голована смотрит в потолок. Средний пресс. Чтобы нам его сделать, мы скрещиваем ноги, поднимаем руки за голову и качаем. А теперь у нас верхний пресс. Чтобы его сделать, чтобы это было не так больно, мы изначально кладем руки под спину. Ноги поднимаем и скрещиваем их. Делаем толчок вверх, толчок вверх, толчок вверх. Сейчас у нас будет будет пресс косые мышцы. Для этого мы одну ногу только э, сгибаем, вторую мы кладем на эту ногу. Противоположной рукой мы качаем пресс. Так же делаем и на другую ногу. Сейчас я вам покажу, как делать рандат. Подпрыжка ставим ногу той, которой мы прыгали. Как колесо, но только руки у нас идут глубоко в кольце. Заметь, обратите внимание на ноги. Нога у нас идет одна прямо, вторая у нас встает на носок и немножко изгибается, так же, как тело. Делаем толчок. Соединяем ноги вверху вместе. Представьте, что у вас, что вас эти ноги соединили вам скотчем. Обязательно ставь лайк и подписывайся на мой канал. Всем пока и до новых встреч!